Menys demanar respecte per la policia, senyor Albiol, i més respectar-los vostès, que vergonyosament els envien a complir ordres de deliri i que els tenen enxubats en vaixells en condicions lamentables. Miri, senyor Albiol, aquell diumenge negre, 1 d'octubre, tindrà conseqüències profundes a Catalunya. Com us veu atrevir a fer servir la força, a reprimir en cossos civils allò que són faltes polítiques, allò del que són vostès també i directament responsables. Senyories, el desastre nacional que vivim cal buscar-lo, les responsabilitats, cal buscar-les a dues bandes, a dos governs, però el seu govern va prendre una decisió, que és externalitzar el conflicte, delegar a la policia i a la fiscalia l'abordatge d'un conflicte polític i, per tant, feina vostra del govern. Una feina que era impossible d'assumir policialment i ara tenim ferits i el conflicte és sagnant. Una feina que és impossible de resoldre judicialment i ara tenim presos i la situació és demencial. No sé si, no sé si teniu clar que la vostra feina és governar, solucionar problemes, que la gent és qui contracta els governs, que treballeu per la gent. Senyories, la Generalitat està intervinguda, hi ha mig govern a la presó, l'altre mig de l'estranger, hi ha persones ferides, hi ha més de 1.000 empreses desplaçades, mestres declarant els jutjats, una fractura emocional profunda i una lògica de blocs frantista que malmet la pluralitat de pensament a Catalunya. Què aporta aquesta moció? Digue'm, senyor Albiol, què aporta aquesta moció a part d'humiliació? El relat d'aquesta moció és un insult, és un insult a la veritat, a la realitat i és un insult a la vivència de la nostra gent. Intenta desesperadament reescriure un episodi, el del 10 d'octubre, dibuixant un clima de violència social cap a la policia. Quin gran cinisme el vostre, quan hauríeu d'estar demanant perdó. I intenta desesperadament mostrar suport als cossos policials quan sou vosaltres qui els utilitza matusserament, quan sou vosaltres qui els envia a complir ordres impossibles ordres de deliri... Quin cinisme el vostre, senyor Albiol. Així doncs, què aporta aquesta moció? Arregla alguna cosa? Arregla alguna cosa? No arregla res, però és que vostès no tenen interès a arreglar res, que per vostès la pervivència d'aquest conflicte és una mina. Els permet involució, territorial i democràtica. Els tapa vergonyes, M. Rajoy, els tapa vergonyes i a més conflicte territorial, horitzontal, menys conflicte vertical de classe, de pa, sostre i treball. A més conflicte horitzontal, menys conflicte de classe, de pa, de sostre i de treball. És per això que tenim cops de bandera per la pàtria, una pàtria buida. Doncs a la pàtria del senyor Albiol no hi cap la gent i no hi cap la vida quotidiana. El greuge nacional que tot ho tapa i tot ho excusa. I en això no esteu sols, en això no esteu sols, perquè aquest joc o si, du o si juga a dues bandes o no hi ha joc. I val d'exemple aquell divendres de vergonya en què una DUI sense legitimitat i un 155 desbocat es barrejaven en causa-conseqüència, retroalimentant-se fins al fracàs en el greuge nacional. Mirin, aquest conflicte que heu alimentat a Catalunya, a quatre mans i a dos governs, només es soluciona negociant, desescalant, reparant els greuges que cada dia són més difícils de reparar. Però clar, per trobar solucions cal buscar-les i per tant cal voler-les. Mirin, si vostès respectessin Espanya i si vostès respectessin Catalunya, treballarien constructivament en una sortida reparadora a aquesta situació. Això és el que faria un govern digne, però vostès avui estan molt lluny d'aquesta dignitat. Vostès escollen tirar la pedra i amagar la mà rere els tribunals i rere les botes de ferro. Senyories, la valentia i l'altura política és saber reconèixer els errors. La valentia i l'altura política és revertir els passos fets cap al dolor, la valentia i l'altura política és tenir capacitat d'on hi ha foc, llançar-hi aigua i no gasolina. La valentia i l'altura política és obrir escenaris que permetin transitar cap a una sortida del conflicte que no deixi Catalunya ni frustrada ni trencada. I la valentia i l'altura política és crear una Espanya on els seus pobles hi vulguin ser. I la valentia i l'altura política és sobretot cuidar la nostra gent i no humiliar-la com fa el relat d'aquesta moció facin el favor de retirar aquesta moció. Ho tenen vostès? ni valentia, ni altura política, ni voluntat per reparar el dolor. Fer-los fora és ja una urgència capital, una urgència nacional, social i democràtica, perquè Espanya és millor que aquest govern. Que s'obri ja un temps de canvi, que s'obri un nou temps, perquè allà on ens aboquen vostès és d'una foscor insuportable, senyor Albiol.